Так, друзья, всем привет! Сейчас буду тестировать в очередний раз нож, той, який я купив у Андрея Трамантіно, оригінал. Ну і розкажу вам своє мнение. І також свіжину зразу попробую, взяв соль і хліб. Рукавиці одягаю завжди нові, якщо працюю з салом, бо у нас утро, морозець, руки підмерзають. распечатаем нож. Так, моя задача. У мене ніколи не виходило порізати нормально сало ленточками, як треба. Почерьовок особливо, ну і тонко біле. Тобто це саме головне для мене була проблема раніше. Це все було до того, поки я не купив нож. Ножик такий, ну всі ви знаєте, по каналу він у нас продається, ціна 580 гривень. Я теж його купив ще в самі перші дні. Так, почнемо з тоненького. Спина, сало підстило. Спина у нас отака толщиною. Е, ну, тоненька. От, що мені треба? Звісно, мені це мене це устраює. І людям товарний вид, і вторая спина. <laughs> Конечно, красота. Жалею ли я про то, что купил нож у Андрея? Нет, конечно. Так, сейчас мы тут кусочек цей обріжемо, некрасивий, да, як біля шиї. Що. Раз. Два обрізочки. О, дивіться. Я не опитний, я не спеціаліст. О, пожалуйста. Я не різник. Я просто потребитель такий, як і ви. Купив нож і хочу бути ним довольним. Довольний ли я? Видно по моєму вираженню. Що дуже довольний. Опа, і сюди. Зараз все лоточки перекладемо. От бабушка, дайте, пожалуйста. От два кусочки взяла. Отак. Второе. Це сало з одної свинки, кілограм 150, може трошки більше. Так, тут теж, мабуть, це некрасиво обрізати, да, як? Отак. Некрасиво уберемо, а далі красиво починається. Раз. Пожалуйста. Скільки я їх точив цих ножів? Скільки, що я тільки не перепробував. Ну не виходить у мене так, щоб е, різати. Ну, раніше не вийшло. Зараз вже, звісно, з цим проблем нема. Це все тонке, недороге. По чому ми тоненьке продаємо їх? Це не по чому таке? Ну, таке 60. 60. Воно підстило, хорошо. Не спіша, мені спішить нікуди. Сам собі вдома, сам собі хазяїн, може це отак. Отак, да? Ну, що я там буду думати? Купив, ну ж, потратив 580 гривень. О, пожалуйста. Факт на лицо одній стежки. Зараз саме головне почерьовок піде, а то така ще проблематика в мене була. Поїхали далі. Шмих, шмих, шмих. Позабирав куски. Все, шмигунця зробив і забрав. Не треба мені щось там думати і рішати. Почерьовок саме основне. Саме основне це почерьовок. Так, Андрій починав сідати сюди різати, за цього краю. Ось отак, да, десь? Саме основне це почерьовок. Красота серед бігущих. Ну, сейчас порежем, потом разложим. О, пожалуйста. А. Да, ну что там, что там балакать? Факты говорят сами за себя. Чуть-чуть не придавил. Опа. Факты говорят сами за себя. Так, оцей типа невдобний кусок ніколи його не мог розрізати нормально вдоль. Він такий. Пожалуйста. Це в нас є любителі, забирають на на духовку, впікають. Таке з м'ясом. Пожалуйста, Стас. Ты черезняком заделался. Нет, не резняком, но не хуже резняка. Шмых. Пожалуйста. Шмых. Пожалуйста. Шмых. И мне ножны надо точить, наверное, год с моими этими работами. Я ж не ріжу їх кожен день. Це хто ріже кожен день, то на півгода вроді би Андрюха каже, хвата ножа. А хто не ріже кожен день, так як я не кожен день. Отак, ну не спіша провів, опа, пожалуйста. Шкурочку не дорізав. Отак. Отак. Ну що тут, що тут балакать? Ну, дивіться, все акуратно. І сказати, ой, ти так дорого купив, ну ж це 580 гривень і така радость мені для мого домашнього бізнесу. Ну, ну, звісно, я довольний. О, два кусочка. Рисую ножом. Як художник картини рисує, так само я рисую о, тепер я також його зважую. Отак. Можете навіть подивитися, як я зважую, щоб в себе вдома так поскладувати, як поріжете, типу як я. Та можна як ящик. Можна. Як угодно можна. Аби тільки було що різати. Саме головне. О. О. Ну так. Хаотично поскладав. Хаос из сала. О, Пожалуйста. Чого не жить? Живи та радуйся. О. Картина салом. Нарисована. Ну, дивіться, це я так рисую своїм карандашиком трамантіновським. Тепер у мене ще є НЗ. НЗ я називаю обрізки. Це лично я собі їх завжди підоставляю трошки. І у мене є тут, я їх називаю курячі. Зараз я вам його покажу. Оце ось, да, куряче. Я його називаю куряче. Оце, а ось, да. Ось. Собаки гавкають, що бігають, вешкаються. А я сало нарізаю і їм. Ось отак. Без всяких там е, усложнень. Ось так порізав і все. Ось. Отак. Такими охотничими кусочками. Зараз вам розказую, вже слюни потекли. Отак. Ось. Потом беру соль. Беру, опять же, свой нож. Хлеб старый. ну, позавчорашній. Взагалі його хлеб, как наче воздух какие-то. Жик. Для кухни тоже хороший. І отак, не спіша, кусок хліба обично взяв. Кусок сала. Ось. Охотничий кусок. Оце куряче, мені воно ще краще, ніж навіть черевок. Не треба нічого видумати. Пирці, горчицю, а так просто. Два часа назад хрюкав, а зараз у мене вже утки. Отакі ну, менделя. Ось. Отакі. Ну, Оце сало у нас 60. Оце сало у нас 120, да? 125. 125. Обрізки. По чому обрізки? По 30. По 30 гривень. Зробив, що хотів? Так. Да. Довольний? Дуже доволен. Протирай ножик і до следующего разу. І мені його хватить з головою. Заматую тряпочку і положу в кабінеті до следующего процесу з м'ясом і салом. Отак, друзі. Вон, вон такий здоровий. Вон, там розберетимо. Ти теж хочеш, дай? Учиня. Всім спасибо за внимание и всем пока.